بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل في قوله الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bizni bugungi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimiz albatta inshaalloh al ixlos surasidan bo'ladi inshaalloh ixlos surasini o'qir ekanmiz ixlos surasini o'qiysiz ixlos surasidagi sizdagi xato kamchiliklar yoki fikr mulohazalar bo'lsa aytib o'tamiz bo'lmasam keyingi suralarimiz o'tib ketaveramiz inshaalloh بسم الله الرحمن الرحيم yaxshi bu safargi darsimizda ya'ni basmalani aytgan paytingiz juda ajoyib yaxshi chiqdi o'tgan safargi basmalamizni nima bo'luvsigida bismillahir rohmanir rohim bo'lib qoluvdi hozir bunisi juda ajoyib zo'r mashalloh demak o'sha ar rohmanir rohim aytgan paytimizda o'sha ha harfini aytamiz bismillahir rohmanir rohim ajoyib mashalloh qani ixlos surasidan boshlaymiz qul huvallohu ahad yaxshi demak qul huvallohu ahad aytgan paytimizda alloh had bo'lib turib qo'shilib ketmasini qul ha biz aytdikku qof harfini domma qilamiz va lam harfini nima qilamiz dedik sukun qilamiz dedik a qul keyin nima huva alloh sizlarda qarang qul huvalloh deb deb turib valloh deb turib ya'ni vav harfini qalin qilib ketyapsiz nega chunki olloh lafzini yo'g'on qilaman deb turib qul huvallohu deb ketyapsiz qul huvalloh voh biz h harfi o'tdikku muallimatani o'tgan paytimizda qarang h hi hu o'tdikku va keyin huva hiya o'tdik to'g'rimi huva aytgan paytimizda biz huvo demadikku to'g'rimi biz vov harfini aytgan paytimizda va vi vu aytdik to'g'rimi va dedik agar biz vov harfini vo deganimizda edik siz ham bu yerda qul huvalloh deganingiz to'g'ri aytyapsiz derdik vav harfini allohni lafziga vavdan keyin keladigan harf aloqasi yo'q buni qul huva alloh alloh aytib oladigan bo'lsangiz qul huva alloh allohu ahad degan paytimizda allohni alloh lafzini yo'g'on qilamiz va allohu deb turib nima qilamiz huni dommasini bildiramiz qul alloh bo'lib qolmasinda qul huvallohu sizga nima bo'ldi qul huvallohu ahad bo'ldi o'shani ajratamiz endi qarang qul huva allohu ahadi deb turib ajratib oldik meni qo'shib ketamiz qul huvallohu ahad allohu ahad deb turib va dal harfini oxirida nima qilamiz qalqala qilamiz qul huvallohu ahad qul huvallohu ahad qul huvallohu ahad yaxshi allohu sar domon bildirinchi ammo lekin allohu deb cho'zib qo'ymang qul huvallohu ahad qul huvallohu ahad mhm. keyin allohu somad yaxshi allohu somad degan baytimizda bu yerda nima sod harfimiz nima bo'lib kelyapti tashdid bo'lib kelyapti allohu allohu somad hozir sizga nima bo'ldi allohu somad deb turib sot harfini cho'chaytirib qo'yapsiz bu yerda e, sot harf cho'nchaymaydi sot harf zotan cho'nchaymaydi illa dommali holatda cho'nchayishi mumkin allohu somad deganimizda qarang cho'nchaymaydi ammo e, fi sudurin nas degan paytimiz bu yer cho'nchayadi nega chunki domma e, sod harfini ustida nimasi bor domma kelayotgani uchun bu yer cho'nchayamiz ammo e, sod harfi fatha bo'lib kelgan holatda yoki domma bo'lib yoki kasra bo'lib kelgan holatda nima bo'ladi lab cho'nchaymaydi allohu somadi sizga nima bo'ldi allohu deb turib labni cho'nchaytirib qo'yapsiz bu yerda lab cho'nchaymaydi allohu somadi va qolaversa ollohi deb ketmang bu yerda olloh lafzi yo'g'on ammo undan oldin boshida alif ingichka bo'ladi qarang sizgada olloh deb ketyapsa olloh emas bu yerda nima allohu allohu somadi allohu somadi Aytingchi. Allohu somad. Allohu somad. Allohu somad. Endi qarang, mana shu ikkita oyatni qo'shib ketgan paytimizda, qo'shib o'tganimizda ko'plarda e, boshqacha qo'shib ketadi. Boshqacha deganda qanday? Aslida qanday o'qiladi? Qul huvallohu ahadunillohu ahadunillahu deb turib qo'shib ketamiz biz ba'zilardan eshitib hayron qoldikki e, qul huvallohu ahadunulloh deb qo'shib ketganlarni eshitdik yo'q bu yerda ahadunulloh emas bu yerda ahadunillahu ahadunillahu endi bu yerda nima uchun buni qo'shib ketyapmiz deydigan bo'lsak albatta biz arab tiliga nahv qoidasiga sarf qoidasiga qaytganimizda uni nima uchun unaqa bo'layotganligini bilib qo'yamiz ammo biz bu yerda hozir biladigan narsamiz ikkita oyatni qo'shib ketgan paytimizda qanday qo'shib o'tamiz o'shani aytyapmiz bu yerda qarang qul huvallohu ahadun somad demak ahadunullohu bo'lmas ekan bu yerda ahadunillahu chunki alloh lafzidan oldin kasra kelyapti qul huvallohu ahadun illahu somad farqimizni bildingizmi deb ahadunulloh deb turib qo'shib ketmas ekansiz lam yalid va lam yulad mhm. lam yalid va lam yulad degan paytimizda lam yalida nima qilamiz dal harfini qilqil qilamiz chunki nima dal harfi qalqala harflardan qutubu jadin harflari qalqaladan bo'lganligi uchun demak dal harfi bu yerda sukun bo'lib kelayotganligi uchun bu yerda nima qilamiz qalqala qilamiz lam yalid sanskritda nima bo'ldi lam yalid bo'lib qoldi lam yalid deb turib dalni harfini qalqala qilamiz lam yalid va lam yulada dalangiz qalqala yaxshi chiqdi ammo sizda lam yalid va lam va lam deb turib qarang va deb turib yana o'sha tepangi tishlaringiz pastki lappiz o'rtasiga kelib qolib valam o'xshab qoldi bu yerda valam bo'lmaydi chunki vov harfi labdan chiqmaydi ha labdan chiqmaydi degani nimada o'sha tishimiz tishimiz bilan lab bir biriga tegmaydi demoqchiman ha lam yalid va lam yuladi ha bizni farqimizda siznikida valam bo'lib qoldi lam yalidi va lam yulad mhm. lam yalidi va lam yulad mhm. va lam yakun lahu kufan ahad mhm. va valam deganimizda qarang va bo'lib qolmasdan va lam yakun lahu ولم يكن له كفوا كفا مقمص كفا ba'zilarda kuffan deydi ba'zilar e, kufan deb ketadi yo'q valam yakullahu kufuvan kufu deb turib kaf harfini va fa harfini ustidagi dommalarni bildiramiz valam yakullahu kufuvan kufuvan ahad ya'ni kufvan ham bo'lib qolmasin chunki fadan keyin vov harfi kelganligi uchun vayam uqilib qolishi mumkin bu yerda nima qilamiz valam yakullahu kufuvan kufuvan ahad azabu jahannam وبئس المصير